Yo, what's up mga kapatang? <laughs> Sa yan mga traps, uh, kamusta kamusta na yan, no? Ah, magandang uh, tayo ng mga trucks sa uh, kamusta-kamusta na kayo dyan. No? Magandang uh, gabi sa inyo. No? Gabi kasi dito sa Amerika. <laughs> so napakalamig dito ngayon sa Amerika. Uh, update lang pala no? yung klima ngayon dito sa Amerika. So medyo makapal na yung yelo So kailangan natin mag-jacket. So ngayon hindi ako naka-jacket kasi nasa loob ako ng accommodation namin. No? Shoutout pala dyan sa likod namin yung may basahan. <laughs> Stay ka lang dyan. Stay tuned. <laughs> so yun, no, mga mega mega shoutout nga pala dyan no, sa aking uh, solid subscriber na si Scarlett. And lagi siyang nagko-comment sa mga vlog ko. <coughs> so yun, uh, thank you thank you ng marami sa iyo sa ito pang solid subscriber dyan. No? mga katropa yun ay make make shout sa inyo dyan so yun ingat ingat daw kayo kasi pandemic pa rin dyan ako sa Pilipinas so ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag twerk no <laughs> ano ba yung twerk yung torek, hindi yung torque na ano ah. <laughs> yung torque ng puwet. <laughs> Alam niyo ba So yung uso ngayon sa TikTok, so gagayahin natin paano mag-torek. So tuturuan ko yung mga basic. <clears throat> Siyempre, alam niyo na. <laughs> Dahil kita ba? Ah. Ayan, so yun yung mga basic na ano natin na uh, ah, twerk. so una, yes, muna natin. So, muna natin, Matlo natin yung puwet. Ayan, ganyan. So, yan na lang konti. Ayan. Ayan, ganyan. <laughs> Nakukuha niyo ba? <laughs> so, yun yung mga bed. Ah, so, hawak sa legs. One, two, and three. Diyan. Tapos, gano'n. One, two, three. <laughs> Yung mga may yan, ganun yung mga basic na mga <laughs> So ulit, hawak sa leg, and baba, and one, and atra, tapos liad, liad, tama. Tama, ah, tama niyo mga <laughs> So, yun ang mga traps. So, yan, update lang na kung paano mag-twerk. So, yun, hawak sa leg. So, lapit na natin. One, baba, tapos dito, tapos atras, tapos legal. Ayan, maganda akong malaking effect na natulad lang sa akin. <laughs> so, yun lang ano. So, tingin-tingin na marami sa mga nanood. No? May kaming shoutout sa inyo dyan. <laughs> so, ingat-ingat kayo. Bye! Yo! What's up mga kapamaw? <laughs> so, yun mga traps. Uh, ah, kamusta-kamusta na kayo dyan. No? Magandang uh, gabi sa inyo. No, gabi kasi dito sa Amerika. <laughs> so, napakalamig dito ngayon sa Amerika. Uh, update lang pala no, yung klima ngayon dito sa Amerika. So, medyo makapal na yung yellow. So, kailangan natin mag-jacket. So, ngayon hindi ako naka-jacket kasi nasa loob ako ng accommodation namin. No? Shoutout pala dyan sa likod namin yung may basahan. <laughs> Stay ka lang dyan. Stay tuned. <laughs> So yun, no, mga mega mega shoutout nga pala dyan no, sa aking uh, solid subscriber na si Scarlett. And lagi siyang nagko-comment sa mga vlog ko. <coughs> so yun, uh, thank you thank ng marami sa iyo. Ano, uh, tsaka sa iba pang solid subscriber dyan. No, mga katropa, <laughs> yun, ay mega mega shout sa inyo dyan. So yun, ingat-ingat lang kayo kasi pandemic pa rin dyan ako sa Pilipinas. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-twerk, no? <laughs> Alam ba yung twerk? Yung twerk, hindi yung twerk na ano ah. <laughs> yung twerk ng puwet. <laughs> Alam niyo ba yan? So yung uso ngayon sa TikTok, so gagayahin natin kung paano mag-twerk. So tuturuan ko yung mga basic. <clears throat> Siyempre, alam niyo na. Dahil dito ba? Ayan, so yun yung mga basic na ano natin na uh, twerk. <laughs> so una, yes, muna natin. So, una natin, mata natin yung pet. Ayan, ganyan. So, yan na na konti. Ayan. Ayan, <laughs> ganyan. <laughs> Nakakuha niyo ba? so, yun yung mga bed. Ah, so, hawak sa legs. One, two, and three. Diyan. Tapos gano'n. One, two, three. <laughs> yung nakita may, yung gano'n yung mga basic na mga daw. <laughs> So ulit, hawak sa leg. And go back, and one, and atra. Tapos, liad. Liad, tama. Ah, nakuha niyo ba? <laughs> so, yan ang mga traps. So, yan, update lang na kung paano mag-twerk. So, yan. Hawak sa leg. So, lapit na natin. One, baba. Tapos, dito. Tapos, taas. Tapos, legal. Ayan. Maganda akong malaking effect niya katulad lang sa akin. <laughs> so, yun. Yan lang, no? So, tingin-tingin mo marami sa mga nanood. No? Mega-mega shoutout sa inyo dyan. <laughs> So, ingat-ingat kayo. Bye!